ho aceste es ho aceste es tai tomidi temnei tai psalidi psalisdei toracos kai raptei tai belone kai neemati diploe epeita tas rapas toe siderioe homalisdei, cae kai houtos poiei estetas gunaikeias stolas psuchodeis en hais catothen crossoi cae craspeda. Hitonas, epeita tois andrasi ampechonia, hitonas heiridotus, thoracas metas faeridion cae heiridon. Skeleas eniote meta lemniscon. Peris domata, skeleas, heirothecas, heirothecas, ependumata apenchonia. penconia hutos kai ho di poios ec dermaton heimata dermatina di zeras cataskeuasdei